Hello, dear friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разучим, как будет добрый день по-английски. Мы с вами умеем говорить доброе утро. Давайте вспомним, как будет звучать на английском доброе утро. Как будет доброе утро? Good. Good morning. Good morning. Good morning. Good Еще раз. Good morning to you. Good morning, good morning, I happy Отлично. Я уверена, ребята, что вы тоже помните это стихотворение. Сегодня мы с вами научимся говорить «добрый день» и выучим стихотворение про «добрый день». По-английски «добрый день» будет «good afternoon». Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Now repeat after me. Теперь повторяем за мной. Г. Г. Г. Г. У. У. Д. Good. Good. Good. А. afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Это будет добрый день. Послушайте стишок, который я вам сейчас расскажу, и мы его с вами выучим. Good afternoon, good afternoon, good afternoon to you. Good afternoon, good afternoon, I'm glad to see you. А теперь повторяем за мной. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to you. Good afternoon. Good afternoon. I'm glad to see you. Теперь хором вместе с Викой давайте расскажем стишок «Добрый день». Начинай. Good, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. To you. Good afternoon. Good afternoon. Good I'm glad to see you. Отлично. В конце урока мы с вами еще раз повторим это стихотворение. А сейчас мы вспомним, как мы будем задавать вопрос, как тебя зовут? Губки в трубочку вытянули все. What, What is your name? Yes. Еще раз давайте все хором вместе повторим. Три, четыре. What is your name? What is your name? Как мы ответим на этот вопрос? My name is Вика. Все верно. Ребята, давайте хором 3-4 еще раз скажем, и в конце каждый из вас назовет свое имя. My name is Вика. Мы на прошлом уроке с вами научились задавать вопрос «Как у тебя дела?» и отвечать на этот вопрос «У меня все хорошо, спасибо». Давайте вспомним, как мы будем задавать вопрос «Как у тебя дела?» How Три, четыре. Все хором вместе повторяем. How are you? Еще раз. How are you? Как мы отвечаем? I'm fine, thanks. Еще раз. I'm fine, thanks. Отлично. Также на прошлом уроке мы еще с вами выучили, как будет мама и как будет папа. Давайте вспомним, как будет мама. Mother. А папа? Father. Язычок мы ставим между зубками, да? з, з, з, мазе, фазе. Отлично. Давайте вспомним песенку «Как дела у твоей мамы» и споем ее все вместе. Поем сразу. Прослушай первый куплет песенки. Thank you. your mother? She's fine, thanks. How is your father? He's fine, thanks. Отлично, молодцы. Сегодня мы с вами научимся спрашивать, сколько тебе лет, а также выучим циферки от 1 до 10. То есть научимся считать все наши пальчики, которые у нас есть на руках. Five, six, Подожди. Seven. Чтобы спросить, Сколько тебе лет? Мы должны задать вопрос How old are you? How old are you? Repeat after me. Repeat after me. Repeat after me. Это значит повторяем за мной. How? How? Old? Old. Are? You. You. How old are you? How old are you? No. How? How? Old? Old. Are? Are. You? You. How old? How old? Are you? Are you? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? How? How? How old? old are you? How old are you? Как переводится это? Сколько? Сколько тебе лет? Отлично. И сейчас мы с вами научимся считать. Listen to me. Слушай меня внимательно. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Repeat after me. Повторяем за мной. One, one, two. three, Язычок между зубками ставим. Three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten. ten, Once again, еще раз. One, one, two, three, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Сколько пальчиков у нас на ручках? Ten. Все верно. А сколько вам лет? Тебе сколько лет? How old are you? Пять. Как по-английски пять? Считаем пальчик. One. One, two, three, four, five. Сколько? five. Чтобы сказать «мне пять лет», нужно сказать «I am five». I five. Чтобы сказать «мне четыре», I'm four. Чтобы сказать «мне три», I'm three. Чтобы сказать «мне шесть», нужно сказать I'm six. Если вам семь, то вам нужно будет сказать I'm seven. Если вам 8, мы говорим I'm eight. Если вам 9, мы скажем I'm nine. Если вам 10, то мы скажем I'm ten. Еще раз давайте посчитаем наши пальчики все вместе. Вика, начинай. one, two, three, four, five, six, seven, eight, Нравится. Все верно. Дальше не надо. Отлично. Мы научились с вами считать до 10 и научились говорить, сколько вам лет. А сейчас мы выучим стишок, который поможет запомнить нам циферки еще лучше. Listen to me. Слушаем меня. One, two, three. You and me. Four, five, six, seven, Angels in the heaven. Eight, Eight, nine, ten. Say it again. Say it again. Now repeat after me. Теперь повторяем за мной. One, One, two, two, three. You and me. Four, four, five, five, six, six, seven. seven. Angels in the heaven. Angels is a hill. Eight, Eight, nine, nine, ten. ten. Say it again. Say it again. Once again, еще раз. One, two, three. You and me. One, two, three. You and me. Four, five, six, seven. Angels in the heaven. One, Four. two- four, five, six, seven. Angels. Angels. In the heaven. In the heaven. Eight, nine, ten. Say it again. Eight, nine, ten. Say it again. Теперь все вместе хором. Три, четыре. С Викой вместе. One, two, three, four. You. You are free. And me. And me. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Angels. Angels. In the heaven. In the heaven. Дальше. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Say it again. Say it again. На прошлом уроке мы с вами выучили, на прошлом и на позапрошлом уроке мы с вами э, начали изучать буковки английского алфавита. Вика, какая это буковка? Ребята, а вы помните, какая это буковка? А это по-русски, а по-английски как она называется? Эй. Эй, все верно. Какие слова начинаются с этой буковки? Я apple. Apple. И осень? Autumn. Autumn. Это буковка? Мячик будет? Бол. А книга? Бик. Бук. Бук. Все верно. Что мы сегодня новое выучили на уроке? Мы выучили считать пал. пал. Циферки выучили. Давайте еще раз все вместе повторим. Вика считает нам. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Отлично! Запомнили? Если вы не запомнили, отмотайте видео немножечко назад и еще раз вместе с нами посчитайте. Мы выучили сегодня стишок. Какой? You and me. Four, five, six, seven. Angels in the heaven. Eight, nine, ten. Say it again. Отлично. А как мы спросим, сколько тебе лет? How old? Me. No. How old are you? How old are me? No. How old are you? How old are you? И как мы ответим? Мне пять лет. Тебе шесть, что ли, уже? <laughs> А сколько тебе лет? I'm seven. Семь тебе? <laughs> Растешь просто на глазах. <laughs> Нет. Тебе пять лет. Пять по-английски. Ну-ка, считай пальчики. One, two, three, four, five. Значит? Five. I'm five. I'm five. Ребята, я надеюсь, вы научились задавать вопрос, сколько тебе лет, и отвечать на этот вопрос. Если вам понравилось наше видео, вам нравится с нами обучаться, изучать новые слова, буквы, цифры, еще много-много нового ждет нас впереди, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, получайте первыми наши видео и до новых встреч! Bye-bye!